Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. الحنطة هي من الأطعمة الموصى بها لمحاربة العديد من الأمراض مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكر. بتساعد على إنقاص الوزن وبتقلل الشهية وبتحتوي على مستويات عالية من البروتينات والألياف. ننقع نقوم بوضع الحنطة ووضع الماء من الصنبور ونتركها لمدة 15 إلى 30 دقيقة والكمية اختياري نعمل الدجاج الدجاج نوضع لكل لتر ماء 50 جرام ملح يعني 4 لتر ماء كوب من الملح بننقع الدجاج لمدة تقريبا ساعة عشان نتخلص من الزناخة ويكون في رطوبة من جوا ما ينشف الدجاج نوضع توابل الدجاج وأنا حوضع توابل الدجاج بالرابط في صندوق الوصف بالأسفل بنتبل الدجاج وبنربطها بنفتحها من الجناب وبنربط الدجاجة مثل ما انتم شايفين الموضوع كتير بسيط وسهل مثل هيك نوضع ماء ساخن أو ماء بارد بكيفكم نضعها بالفرن على درجة حرارة 200 تقريبا بتاخد مدة ساعتين لقيت الحنطة نوضع خضار كمية الخضار اختياري خضار مجمدة أو طازجة الكمية والنوع اختياري نوضع ماء ساخن الكمية غير محدودة لأنه إحنا إحنا حنتخلص من الماء نتخلص من الماء من الحنطة نوضعها بالوعاء تقريبا بتاخد عشر دقائق هي هيك نضجت بعد عشر دقائق من الغليان نطفئ النار ونتخلص من الماء طبعا المقود مطفي نجيب معلقتين من معجون الطماطم نوضع نصف كوب ماء ساخن وقليل من الملح ورشة فلفل أسود والقليل من الكمون توابل النوع والكمية هي اختياري التوابل نوضع الصلصة وبنغلق الوعاء وبننتظر لمدة عشر دقائق وهيك أصبحت جاهزة الحنطة بتساعد على التخلص من الأرق هي كتير روعة واقرأوا عنها كتير مميزة دائما استشيروا الطبيب وخاصة من لديهم أمراض ومشاكل صحية بارك الله فيكم في أمان الله تزرونا بوصفة جديدة شكرا كتير لكم اتمنى الاشتراك بالقناة واذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة